Hizi ni tips tatu ambazo ni useful pale ambapo unatumia software ya Adobe Illustrator, hasa pale ambapo una design logo. Naitwa Joel Kadaga. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea chaneli hii, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila napo upload video huo unapewa taarifa na kuja kujifunza. So ukiwa ndani ya software hii ya Adobe Illustrator uh, unaweza ukaona hii ni logo ambayo nimeifungua hapa. So kama unataka kuitawala zaidi hii artboard na uweze kuona detail kwa karibu na hata pale unapofanya mabadiliko uweze kuona kwa karibu uh, unatumia mbinu hii uh, ukiwa umeselect artboard husika utakuja kwenye window halafu utasema new window uh, ukija uh, kwenye new window na maisha unakuwa umetengeneza au umefungua kazi yako kwenye window mbili tofauti lakini kazi ni ile ile so ukiwa umezifungua kwenye window utakuja sehemu ya window utasema uh, arrange utasema tile hii maanaake nini unakuwa umefungua artboard mbili lakini zinakuwa zimefuatana kama hivi na unaweza ukaona detail kwa karibu zaidi kwao unaweza ukasema nataka ni zoom zaidi hii hapa kama kuna mabadiliko yoyote unataka kufanya aidha kwenye edges unaweza ukayafanya kwa karibu zaidi kwao unaweza ukaselect hii ukaraiti kliki ukasema ni group so kinachotokea ukiselect huku na huku pia unaona mabadiliko yanatokea kwao unaweza ukaweka huku full upande huu wa kushoto ukaweka logo yako ikawa unaonekana full kama hivi lakini kwa hapa karibu inaweza inaonekana kama hivi kwa unaweza ukasema labda nataka kufanya mabadiliko hapa ukiselekti hapa unaweza ukasema uh, nataka hii kona niweze kuithmooth so ukiselect unaweza ukaona matokeo ambayo yanatokea kule likewise unaweza ukasema nataka kubadilisha kala ya hizi uh, uh, hizi text so utakuja kwenye kala afu utabadilisha uh, labda utaweka kala hii yes unaweza ukaona hata huku kala inaweza kubadilika likewise wezi kusema nataka kubadilisha kala hii au uh, nataka ni hizi edges niweze kuzipunguza zisiwe kali sana au ziziwe sharp so ukifanya changes yote unaweza ukaona na huku pia inaathirika likewise kwenye kala unaweza ukasema yes hii kala mi naona iko dop ngoja niweke kala nyeusi labda niweze kuona itaonekanaye so ukija huku ukaweka black kila kitu kinakuwa kimebadilika hata hii unaweza ukabadilisha hivi yes kwao hii ni njia ambayo inakurahisishia wewe kuweza kufanya maamuzi au kufanya editing ukiwa unaona detail zaidi icon zako zinavyoonekana bila kuweza kuathiri muonekano so ukimaliza utasema window kisha utasema arrange utarudi consolidate all window so zitakuwa kama hivyo so mi sihitaji nitaifunga utabaki na hii moja so tukija kwenye swala la pili au tips namba mbili ni swala la kumanage artboard by the way unapokuwa una design logo unaweza ukawa una una export au unatengeneza logo katika artboard tofauti tofauti ko hii ni artboard ya kwanza unaweza ukaja hapa kwenye artboard ukasema add kama uoni artboard unakuja kwenye window unasema artboard na kisha iko checked so ukiwa hapa utasema, utasema new artboard umetengeneza artboard mpya kwao utasema na select hii unashikilia alt unaikopi sorry utaselekti hii ukiwa umeselekti hii uh, selection tool kisha utashikilia alt utakopi na kusogeza hapa kwa utakuwa umetengeneza kopi ya pili unaweza ukasema nitatengeneza kopi ya tatu ambayo pia nitasogeza hapa utatengeneza kopi ya nne labda na yenyewe utaisogeza hapa kama hivi so ni vizuri kuwa organize kuhakikisha artboard zako umezirename unaweza uka, ukaandika vyo tunavyotaka labda logo 1 labda black ya pili ukasema logo 2 labda blue na kadhalika na kadhalika na kadhalika namba tatu ukasema uh, white kama hivi so unaweza kusema labda ya nne hii o, labda yelo inategemeana na color palette au logo unataka kuexport katika rangi ngapi logo 4 kama hivyo hii ni logo 3 yes kama hivi so unakuwa organized zaidi na ukitaka kuexport kama artboard moja moja au unapo save hakikisha unakuja faili unasema save as um, itafunguka kama hivi kisha utasema logo kisha utasema save baada ya kuchagua location ni wapi ambapo uh, unataka logo yako iweze kwenda kwenye hii daology hapa utahakikisha hii save each artboard to separate file kwamba iko checked so hapo unaweza ukasema una range unaweza ukasema nataka kuanzia ngapi lakini unaweza ukasema all pia ukishamaliza utasema okay ili uweze kusave tip namba tatu ambayo ni muhimu pia unapo design logo au kutumia adobe illustrator ni export screen so ukiwa umeselekti au umeshabadilisha labda tubadilishe kala za hizi logo unaweza ukasema hii kala nitaweka hii hapa hii hapa nitaweka white au rangi hii au tuweke white lakini rangi ya mwisho tutabadilisha tutaweka rangi hii hapa labda yes so natoa mfano so ukishamaliza ituweke pure white kabisa yes, white ya so namna ya kuexport sasa kwa kutumia export screen utakuja faili utasema export alafu utasema export for screen hii ni technique ambayo inakuwezesha wewe kuexport uh, artboard uh, nyingi lakini unatumia format tofauti tofauti kwa mfano ukiwa hapa uh, utasema labda unataka kuexport all include bleed kama kawaida unaweza kusema full document lakini mimi nitaacha kama ilivyo hapa nitachagua export to file location inaenda wapi utachagua lakini uta open location after export lakini uta create subfolders ili iwe organized zaidi ukija kwenye format sasa unachagua unataka kuexport katika format gani kwa hiyo unaweza ukasema ah, ya kwanza ni jpeg ya pili ni pdf eh, cvg kwa maana ya format tofauti tofauti yoyote ile unachagua wewe unavyotaka jpg 20 so unaweza ukachagua ad skeli kadi unavyotaka we idadi na aina za logo ambazo unataka kwa itakachofanya adobe ilaseta itaexpoti folda moja moja na kila folda inakuwa na format fulani ya logo so wacha tuone mfano export utaipa muda iweze kuexport yes ikishamaliza kuexport itakutengenezea folder kama hivi kwa ukija folder la kwanza ukifungua utakutana na format gani ipo format ni png yes ni png lakini utaenda faili lingine labda hili hapa utakuta kuna format tofauti tofauti pia jpeg ukija folda lingine kama hili unaweza ukaona kuna logo tofauti tofauti pia kuna png pia kwa sababu tulisave tofauti tofauti ukija hii hapa utakuta pia kuna png kwa sababu option ilikuwa nyingi ukija hapa utakuta kuna logo zako zote ambazo ziko katika mfumo wa pdf lakini ukija kwenye hili folder utakuta logo ziko katika mfumo wa illustrator file kwa hiyo unakuwa very organized na umeexport katika njia ambayo iko organized zaidi na ukitaka kuzitumia hautumii muda mrefu zaidi kuweza kuexport so hizo ni tips tatu niliona uweze kuzifahamu kwa wewe ambaye haufahamu kabisa unatamani kujifunza adobe illustrator na kozi yangu ya matumizi ya adobe illustrator unaweza ukajifunza kuanzia mwanzo mpaka mwisho kuanzia namna ya kufungua program tools zinavyofanya kazi mpaka kutengeneza project mbalimbali ndani ya software hii unaweza ukabonyeza link hapo kwenye description ili uweze kwenda moja kwa moja kwenye website yangu uweze kujifunza matumizi ya adobe illustrator karibu sana sina la ziada see you next time